いよいよ明日広島、一番大事な試合今日と一緒後藤さんとがっちり連携見して最後福岡決勝の舞台に必ず俺たち A ブロックは俺と後藤さんが必ず上がってきっちり優勝してみせる。